utami kula pun mbokne sakrip. Eh, mbokne sarip. Saben dinten kula manggon wonten dusun, wonten desa. Lah pendamelan kula niki buruh tandur alias bubut suket. Sing penting kula dipan paringi sehat. Nggih napa nggih? Pun <laughs> sepon niki mboten usah aneh-aneh. Mangga sareng-sareng paring panglipur nggih. Nggih. sambel klotok ning rada pedes sithik. Kengeten niki dinikmati mawon, syukuri mawon. Aduh ayeme, sra mikir apa-apa tenan iki. kaya ngene nasibe wong ana desa saben esuk wis padha makarya nandur pari suket dipuput kaya ngene nasibe wong ana desa saben mesok wis padha puputi my. niku kula penimbuh bola Bali kok Pak Bu. Macan sambel jagung. <laughs> sambel jagung. Wong suwek ini ngomong nggih mesti sok kliru. Biasa. Kula niki kagungan yoga kali Pak Bu. Sing setunggal niku namine niku Simu Alim. Nah Simu Alim niku wonten kita sakniki pun sukses. Pun dadi niku lho napa niku pengusaha dados kali tiang suwek kados kula niki mbokne niku supe pun mboten kreken kalih kula niki isi mualim niku lah si saripe niki nggih si sarip niki tung teng mriku wonten tiyang kemalingan tung teng mriku wonten kecolongan niku mesti yoga kula si sarip napa mboten hebat ngoten niku kula niki dados tiyang sepah niku beh kadang niku ngraosaken sumpek ke manah kula niku pripun sing kula golok-golok yoga kula si sarip niki lah jebol si sarepi kados ngeten lajeng kula ni kedah pripon ngoten lho mbok nggih ora usah macem-macem kajeng kula niku dipangan apa anane ngono lho wis trimo aku ngene iki ya gak mule-mule rep nyandi bocah iki mang sedina ya ora nyambangi omah belas Kayak kados kula ngeten iki nasib tiang mboten gak jah dipangan kangelan disandang kurang kakak saken ngeten niki dipangan wong golek angele ah, kaya ngeten niki won oh wonten tamu nih monggo katuran pinara ki pinara pinara dek jogan mur kon ngeleset aku ya ampun boten ki wonten wigati menapa kok jenengan sajak serius ngomong sing jelas ngono cuk mewek-mewek lambene kaya cepuk nggih panjane pun suwek niku benten kali lari nem kok iki Aduh nek lari nem ngoten ngomongi sik jejeg lah kula niki wis ndombleh ra kaduan. Oh, ancene sok ae jawab kon. Nggih mboten. Ngerteni dina iki? aku oleh kongkonane ndoro mantri ngerti kon wis wayahe bayar pajak pirang taun dapurmu gak setor pajak tambahe sapa leh dibadok gak gelem bayar pajak waduh ki lurah gedangan kula nyuwun duka ki panjenengan sampun pirsa piyambak pilih engkang kula pangan mawon kula niki kangelan Nopo malih kula niki ngantos sasok pajet. Pangapunten Ki Lurah kula tasih dereng gadhek. Kula tasih semados ki mbok nggih ngerti panjenengan. Kahanan kula nggih namung kados ngeten niki lho Ki. Bolak-balik rek ditagih pajet gak ono sing dipangan. Bosen aku. Semoyo menentek menentek mben. Entek mben ben maneh. kon iki gelem bayar pajak cuwe apa kok bayar semoyo eh nggih nggih kula sagah bayar pajak nanging kahanan ingkang dereng wonten nggih pangapunten tambake kakiku lho gak mau bayar tambake pinten-pinten panenan boten panen lho nggih Penjenan nggih pun pirsa piyambak mboten gawe-gawe napa wontene tiyang kados kula niku tiyang jujur ki. Gak ngerti perkara tambakmu panen gak penting gedangan gak ngurusi panene tambakmu. Sing penting dina iki kon kudu gelembar pacek Gelembar apa kak Dereng wonten ki. gak? Dereng. Gak, ayo. Disabar-sabar. Aduh, ya. Walah nasibe wong. Kalem bae, Pak. Kaya jan diles kaya ngene. Ki. Kula pun matur bolak-balik kali panjenengan. Kula nyuwun duka, kula nyuwun wekdal kita sedereng saged bayar. Bolak-balik semoyo, bolak-balik semoyo. Ah. Ayo saya tagak. Saya tagak. Ancene kon iki menungso sing ah. blebes. Blebes kon. Ayo. Kok bayar tagak? kaya kebangetan to le awakku nyanti ae le bapak dikae koyo ngene kaya ora mule-mule dapur iki menungso disabari gak kene dikasar gak kene sing penting ya ayo soro-soro sampean sing koyo ngene iki mau sapa, Mbok? Lurah gedangan le. Iki Mas kae kok koyo ngene. Mbok, sepurane sing gedhe, Mbok. Aku diuber-uber wong kampung, Mbok. Abot-abote aku golekne pangan sih, Mbok. Sampean tak colongne dandang, Mbok. Yo ya tak dandang kowe. Dandang, Mbok. Kowe malah ra bali-bali malah oleh dandang. Iya. Pokoke diajar lurah iya, gedangan dolane oleh. Ora mung dandang, aku mesakne sampean oleh sendok, Mbok. Sampai nek mangan ben gaul, Mbok. Harus sendok. Aduh. Nutuk bathukmu kuwi kaya aku ki tenanan lho sampeku jek kaya ngene perkarane. Si lurah gedangan nake pajak aku sik semoyo le urung duwe duit. Kowe dhewe ya ngerti to le kahanane mbok iki piye? Kurang ajar. Lurah gedangan kurang ajar. Orane lho, iki mau sampe diajar ki sariman apa ora wangi? Eh? eh? Sariman apa ora ngewangi? Sariman ki kendang munyuk. Oh iya. Wes lu nengok ini baik boh, Iya, Le. Tak ubri lak tuntutane lurang jangan kau ya apa ah, tanggung jawab Iya, Le. nasibe ah. nasib ya, desa ora karu-karuan kaya ngene. Cukup aku karo anakku sing lakone kaya ngene. Yo. Iya. pancen iki nasibe tak entenane ning buri karo adang. untuk lati Yang sarip gawe yang ne pancen maling Neng hasilnya dimeneki fakir miskin Ojo ditiru iki sandi moro kuno Ceritane lodro yosan eso todo. dolinan karo gerangane sari elake eh, kate Nyoba karo peti gedangan sing didokno sari kriyan dadi grojokan pekara bakal gedhe sing buri Lan wis roh kok kadek takon. Meleng mulekno. Lek ana wong kuru mekiti kurang daging. Sing praene kaya pil kita ya iki petinggi gedangan. Layak. Heeh. Malarmu bosok. Kon gak badok yen gak ngantek marang bangsa Walanda. Ih, jamput lambemu kok syukur pecot dapurmu ngomong karo wong tuwa sampean ki wong Jawa mapan dunungmu ana ing tanah Jawa nanging sampean gak ngerti jawane sampean ngantek karo londo sampean ora badok eh yen ora dingoni karo londo hmm? Rip. Hmm? kon ngomong kena muluk-muluk karo wong liya tapi lek karo petinggi gedangan ojo macem-macem kon masih aku ngantek londo masih aku di ngoni londo hmm? peduli apa dapurmu matamu gak ngerti ya hei aja banter-banter udeng kuroto lewes aku kok dundu gak sok kereng goblok ora apa-apa saripe kok tulung agung cek rambutnya tak pasangi mana lurang gedangan ya tekok malang es campur sari gak apa-apa hei ngerti no? apa perasamu kepantes nek ngantak petinggi gedangan munduk-munduk nang tambah oso hmm. saking penet-penete lurahmu mbokmu ku gak pecus pajek iku bayaren tambahe mbokmu sing ngudur ngalor kate gak kok bayar sing nalingsir saka angger-angger ing kautaman ki ya sampean bener aku tumindakku maling rungokno kupingmu nanging ngasile tak wenehke marang pakir miskin ora kaya sampean sampean ku mau tak bayar pajak ora mungkin kok wehne ning atasanmu paling kok emplok dhewe kok badok dhewe kowe korupsi iya aku tau mane ref kaya ngono kuwi wis lek aku gak ngurus perkara dapurmu nyolo hmm? dina iki aku ndek penggawean padhek iki kok bayar apa ora tak kukui tak dadaki tak adepi cara satriya yen sing nagih liyane sampean lek sing nagih lurah tambah oso tak wenehi nanging sing nagih sampean ora tawe disebabke sampean ki dudu lurah tambah oso sampean ki lurah gedangan goblok dadi lek sing narik pajak lurah gedang gak kok bayar ora lah bayar tapi lek tambah oso kok bayar tak bayar berarti kok nyepelekno peting iki gedangan pancen tak gawe kok bayar tak gak ora yen aku ora gelem bayar ya opo kon lek kon gak gelem bayar gas mati oh, awas langsung mati. Anda ngomong semono lurah gedangan, kowe kena lading tenan iki Ngono sumbare kok kaya macan, eh. Mati sampean mati. Eh anjinge. Eh. Jangkrik mati kok tangine. ngelendek kene gak kerasan golenggon oh lurah gedangan goblok aku ramuni apa-apa ya leya aku njaluk tulung sapi iki kari sitok gawe jagane mbok itu e wek aja ya leya mbok piye eling lombok eling dan ah. eling no anak sampean iki mung siji gegantilane ngati mung sarip hmm? mula bukane mbok aku nyuwun kanti banget sapine tak dole ya mbok ya kuwi kanggo aku ora tak nggo seneng-seneng dhewe mengko turane ya nggih golek gaplek karo beras tak gaene sangu tuwek to le nyone mbok ing e, kari sitok kuwi sangu tuwek kuwi gampang lho mbok wis to sing penting uh, eh, sampean manut karo aku bakale ya aku melok kowe lo neng lek donya kari wis tak kowe tok arep kodol terus aku piye kok iki tambah suwe ra tambah nom tambah suwe tambah tuwa le sing tak ge sangu tuwa ki opo le ya wis marenono ya le wong sabar ana watese lho mbok wong sabar ana watese aku sepisan mana sapi ini didol ya mbok ya mbok sing sare tole ojo le kari sitok kuwi sapi ini mbok eiki eh, kari sitok mbok eh ah, ora mbok eh kue wong tua soya suwe soya orang no diajeni kue eh <laughs> wong tua tak popo kue ki mbok kaya teko mentolo kue karo mbok mule sing nites ke kue kaya teko mentolo kue karo aku <laughs> kowe ora bisa mangan tak dulang nalika loro kowe ora bisa mlaku tak tetah eh ora bisa adus tak dusi nanging tenteane aku mau njaluk ngono wae arep kok ene sapa arep kok sapa eh aduh kok ene sapa eh? Gusti kula nyuwun ngapura Gusti kaya ngono kita tak kakane anak karo wong tuwa ki ngono kuwi to eh aku ki anakmu ki mung siji ndane lah anake akeh eh kowe urung sepira balas budi karo nyang wong tuamu nanging tindak tandukmu muncrat-muncrat tidumu gembelo sirahmu karo wong tuamu le ilingo dole ilingo anakku ilingo kowe sih duwe utang karo aku kowe sih duwe utang karo aku Balekno banyu susuku waduh bo bo waduh bo bo mbok aku njaluk pangapura karo sampean mbok kene aku tumindak sing kaya ngono karo sampean mbok aku anak durhaka mbok ora kena kanggo contoh aku kuat karo sampean bo aku jaluk pangapura jabel mbok kandhamu sing kaya ngono kuwi mbok aku ora ketok kecut aku pate nono wae mbok kebangetan uripku kene aku wani karo wong tuwa Gusti kula nyuwun pangapura oh Gusti Do simbok kula nyuwun pangapura kula anak durhaka sing kebak dosa kula ketun wani kurang ing trap sila yen to simbo ingkang ngukir jiwa raga sangang bulan luwes kula dina awan bengi aku digembol wong tuwa rakoso simbok pancen rakoso kelairake direwangi botoh nyawa malati wong tuwa malati karo wong tuwa aja padha wani malati wong tuwa malati banyu susu ibu kang dadi seksi lengeleng sira padha ilingo aja nganti Podo wani mring wong tuwa kuwalah kowe bakal kuwalat dosa gedhe disiksa ana akhira mbok sampean ana ngendi papan gununge mbok Aida opo aku repono ing jagatku melarian tanpa sampean mbok aku bisa mangan aku bisa melaku sing ukir jiwa rogoku sampean gini aku saiki wani karo sampean sampean ono ngendi boh Doho simbo Kulo nyuwun Pangapuron kula anak durhaka sing kebak dosa kula getun wani kurang ing trap sila yen to simbok ingkang ngukir jiwa raga sangang wulan luwe sepuluh dino awan bengi aku digembol wong tuwa rakoso simbok pancen rakoso nglairake direwangi botoh nyawa malati wong tuwa malati aja padha wani malati wong tuwa malati banyu susu ibu kang dadi seksi ing sira padha ilinga aja nganti podo wani mring wong tuwa kuwalat kowe bakal kuwalat dosa gedhe disiksa ana akira Mbok Yen pancen sampean tresno marang aku Bali yo mbok saiki mbok aku wis tobat aku wis insabo aku ora bakal baleni tumindakku sing kaya ngene aku getun aku ora kena nggih conto ora kena nggih tepo tulodo mbok yen pancen kowe tresno karo aku mbok mulia mbok kowe ngeling ngono mbok kowe tak colongne dandang lho mbok Neng ngendi wae simbokku? Mbok. Oh. Sajake kae simbok mlayu ning ning pasar Turen. Mbok. Kae simbok tenan kae. Ya ampun simbokku dadi kere. Mbok rene yo, Mbok. Mbok. Mbok. Kene Mbok. Oh iya aku kelingan. Simbok kuwi lek ora diceluk karo Irama ora gelem teko. Ya ya ya tak celuke nganggo Irama. Ngerti aku simbokku ki wong seni, lek diceluk mong ora gawe tembang ora gelem moro. Lah mbok kuwi lunga pir dina, kok wis kaya mak lampir. wong tuwa iki nembangi ra kaya wong enom. Iya. Mbok kaya wong nakal. Lah mbokmu bekasé balon kok. Oh, mbahmu kuwi ngelakne mbokmu kaya wong nakal kuwi iki ditokne teko sapa kok ya walat tenan kowe kaya. Iya, berarti aku anake wong nakal. Lah tenan bapakmu ra karuan kae. Karo mlaku mbok. Tenan upama sampean iki anake ora lanang, upama anake wedok ana nurun sampean jan dadi bergedel ora yo tak weh-wehne ngono lek anak wedok karo sapa sik sik sik sik kat kat kat kat ya terus gak apa-apa mbak iki mbak ora ora terus sik kat kat sak piro Mas Arif nah yo ya, diterusne mbak ora apa-apa manyen yo Carro bang bayi kok kaya wong gendeng eh, wong gendeng kok ditanggak? aku, ah, <laughs> aku ya mbak gentenan ya eh bah ngibah ora karepmu nek ah. sing penak karo mbok mboke dhewe eh, piye mboke dhewe tak oleh wong liya lah kowe iki wong geragas sak trek kowe kene iki mbok oh alah bocah kok telunyak ngono iki piye mboke arep diciak ora enak wong liyane wiwi ora alasan kudu kok ya ana-ana aja dikoceke malah dredeg aku iki But. simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan awan bengi ora bisa turu awan bengi pengen pengen ketemu masan wis tuwa iso ngebor aku ya <laughs> gaul aku. Gaul Bandung kuwi ngempet tok. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa le. Yen mau nuruti aku tak nyambut gawe golek duit kanggo ni kuluwe ana ketan coba tukokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Aduh simbok penting kawinan Aku iki mbok wis mendem doa Awan abeng ni pengen-pengen turu Alah gampang wong bebot lamun nombok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan goyangane nek sing cethok to? Ora mung goyangane, Mbok. Tumone sampean merutuk. Wih, masyaallah. Matamu kok ya roh elek mbok ndek tumol. Mangkane kok jelalat wasne munggah kae. Wis tuweki ya dipangan tumo kuwi sing bener kok ya. Mbok, piye? Iki lek mlakune dhewe anak, lek dhewe anak siji, lek anak loro. Redok sithik mbek gagahe. Oh iya. Ya, ngene. Heeh, wis, Lek duwe anak 5, Mbok. Ya ngene. <laughs> Oh iya enak ayo enak bedane masan mbok 10 wong elastis. Kok kaya pampir. Oh pampir piye wong gaenane pangeran kok ya. Le. Oh, enggak piye, Mbok. Awakmu iki saya suwe kan saya gedhi to. Ya to. Gedhi apane? Gedhe iki lho maksudku iki. Lah gedhe aja gedhi, gedhi karo gedhe iki seje. Atik yo salah neh tak ngomong iki. Aku tak uambung apa? Hei. <laughs> aku ki sing ngetokne kowe arep mbok ambung tak jotos kene kok oh, ya. Nek karepe sampean piye? awakmu ki wis wayahe rabi. Oh, iya ta? Bener bener, Mbok, bener. Wis wayahe golek bendoyo. Betul bojo. Heh? Bojo. Dileh jenenge. Ora ya bojo. Bendoyo. Bojo bojo. B O J O. B O D Y O. Bendoyo. Lho lak iya ta? Bojo. Bojo. Oh iya. Eh, wis wayahe duwe bojo. Bener. Wayahe wis golek wedokan wis. Ya, sampean wis duwe pilihan. Awakmu to wayahe. Wah iya ya lali aku kok Wong saiki ki ora enek critane kanu ah. kebo nyusu gudel oh, iki ora enek. Mergane aku lek disepel bintang tamu kok gua blok kowe. Bintang tamu pekok ya kowe kuwi. Dijak ngomong kok bulet kaya susur. Oh alah dok-dok teko tulung agung kaya telek deh kowe. Jangkrik iya iya. Jangkrik dhewe. Aku mung pasti disepel mangan. Aku duwe pacar mbok Santo. Heeh, ah, ah, kon rene mbok e kepengin oh. roh jajal piye rupane. jenenge elok budaya. Ah, ha mboke iki aku durun dhisik sadurunge nyetujone. Kene kene diajeng caket marang pun kakang kene wong ayu. Wecoh ceblok. Serandale ceblok. Ayu ayu bintang tamu kok pekok. <laughs> Oh alah dipele sak wene kok sing radong wae dobol tenan. Sampeyan jejero, jejero karo calon bojoku mbok. Iki jenenge sapa? Elok. Lho. Eh, lambene sampean kaya lambene blekok. Piye Kang Mas? Kae lho, kae Saking kaget. Mbokmu. Iya. Iki calon bojomu. Iya. Ngapa weh cengingisan? Lambemu kaya Sik to. Le, aku sing ganteng sing bagus nyedak om rene iya yeah, iya mbak tuture wong tua ki durung kok aja mung cengengesan iya yeah. iso meringis tok iya yeah, iya mbak iki elok iki calon bojomu iya yeah. tenane iya yeah. susuwe lek kenal wis kok sajake kok gumun ki ngopo wis ana telung sasi iki mbak ngerti apa ora iki sapa sapa iki elok lah iya elok iki mongko aku sapa sing karo lek kon elok aja melok ngomong <laughs> waduh eh mbak kowe iki buntute rong diketok dadi kereng. Mbok mau kecek apa piye? Kok ya. Mbok sampean iki menteng-menteng mongko iki wis meteng mbok. Wis tak. Eh, apa? kok ya wis ngomongne meteng barang. Rini tak dunungne kowe bocah kok ora jumuk blas kowe iki. Kok ngeget-ngegeti nek ngeget, ngene lho ngene, ngene. Bocah iki ngerti ra we? Hmm. Ngerti ra we? ngerti ra kowe ora ngerti mbok nyapa elok bocah iki anake Pak Dene ponakane budene ke Pak Demu iki dulurmu dhewe lah wong tuwek dhisik ora jlentrehne aku wis kadung tresno ngene iki piye ya ora oleh le golek oliyane dulur sampe dulurku mbak dulure iki anake Pak Dene bojomu kek rabi dulur ora apa-apa. Ora oleh le, manut wong tuwek ben slamet kowe. Aja ngoyo, aja ngotot le. Elok, elok. Jebul kowe iki dulurku wong ayu. Lah kowe wis kandhung tresna piye? joko sing podong lamari nanging kang masing sing tak tresnani di mas opo rakliru seliramu sih keponaanku ojo keburu nafsu mangko diguyu tanggamu bulan bulan gede jagat rame Otso turu sore sore Karepen sedang sedone Prawan, prawan gede Jaluk rapi karo tanggane Wong tua ora marengake Mergo isih dulure dewe sik diwurungake akeh wong liya ora pitulure diwurungke kan mas aku wedi karo simbok lek kualat maneh aku wedi ya wis aku karo sampean pepisahan bae dulur ya bakal dulur kowe golek wong liya aku tak golek liya nanging aku wis kadung tresno piye kang mas didukone didohne todong lamari nanging ingkang masing tak tresnani ne mas apa ra kliru seliramu sepaponaku aja keburu nafsu mangko diguyu tanggamu turu sore sore karepen cedak cedene perawan perawan gede jaluk rapi karo tanggane wong tua ramarengake mergo isih dulure dewe akang mas pi sik diwurungake akeh wong liya rabi dulure ngandelo karo wong tuwa aku ora rabi tapi saiki ah. jejero karo iki mbok dulure tenan piye weh jambe sinigar jambe sinigar sik sik meneng ah, meneng aduh apa penyet sikilku <laughs> ngene iki opera mantu kurang ajar lho ngene iki ah! mbok ngapunten mbok <laughs> sampean karo mantu sampean sigar jambe jambe sinigar kok iso diarani jambe sinigar elok eloke jambe api sampean koyo jambe bosok ngene-ngene tak ngetokne dapurmu kuwi lho. Kok iya. wes diomongi wong tuwa ki sing manut. Iya iya, Mbok. Masan ngono wong tuwa ora kira tega karo anake, ya ta? Ya bener, Mbok. Ora dadi karo si elok tak dongakne wae elok oleh jodoh sing luwe teko awakmu. Ya ngono ta, Mbok? Ya mesti kok. Aku njaluk pangapura wong ayu. Heeh. Ya wis wis meteng balekno. Hah? Iya lek balek. Piye? Lek wis meteng balekno sing gawe. Lek wis aku duwe bojo. Heeh. Nomormu aja ganti ya, nomormu aja ganti. So awakmu tak nang hotel-hotel ngono ya. <laughs> Wis hotel-hotel piye? Wis Mas, aku karo anakku njaluk sepura ya, Nduk ya. Nggih. Dadi dulur ya, Nduk ya. Nggih. Aja nganti dadi musuh ya. Nggih. Yo bocahku asu ngene kaya. Eh, wis matur. Lah wong ngrongo sak muni Kan Mas, aku terno mulih. Kok kok dadi diter piye to? Hah? Urung wayah ter kok ter iki piye? Mbok, aku nyuntah bae pangestu iki tak tak duk di rono. Ah, ah. Tak tak ben kaya ketok prajeng. ayo tak junjungan oh, junjungan le junjungan nak ah, ah. ya ampun aku lek ra ngono ki kesempatanku kapan to mbok ngene lho le ya aku yo mek ngono tok wong tuwa ku ora mungkin nganggo anak elek ki ora mungkin jluntrungne anake nang barang sing ora becik ora mungkin matamu aja mendelik ngono wedi <laughs> aku aku ki manut tetep aku ki duwe jodoh sapa aku ki duwe jodoh sing tak senengi cocok karo aku dhuwur. Kudu dulure ya. Tutuk. Sip kuwi, Mbok. Iki sing dedek padha karo dapurmu ya ta? <laughs> Dapur. Bocah, bocah iki sugih. Sugih wong sak sak durung Indonesia. Bener blangkonku sepen ketok ganteng kok Oh iki rupamu ya kaya ngono kuwi ya. <laughs> Bocah kaya sumpete jeding ngono kok ganteng. Le. celuke bocah tenono aku tak action ning pungguran karo maca yo iya iya gawe lengo wangi kae lho sing cak iki goreng greh mboke kan ning mburi kae yo yo oh, tak jupuke cah iya Yo, yo, yo rini yo bocah ayu su alah iki anakku dhewe sing ayu iki iki calon mantuku iki calon mantuku niyo yo ngalah ya iki bapak ibu calon mantu kula yo lha adik male kaya buyutan kaya aku pisan Erni ting ting nggih bu bu piye ta rupane kaya ngene kok mbok celuk bu iki piye mbok mbok ah, ah. mi apa piye cepet bayi lan eh lah kok malah karo moro tua kok cabang bayi iki piye ta jenenge rak sopan ngono kok ya jenengan kados sing ten tipi-tipi sing terkenal niku lho apa kuwi mak lampir aku dhewe wis nawak kedhe ya wedi kok ngocok iki gira-gira aku ki mang sewu mbak awakmu ki mantu sing tak pilih ya ta ah, iso mikul jero mendem dhuwur karo wong tuamu ya keliru keliru dak sapa <laughs> mikul jero mendem dhuwur karo wong tuwa eh mikul dhuwur men pendem gelem tak pendem kowe orane ngono pilihanku ki sing paling srek ning atine mbok iki mengko wetak lengger ora enek liyane sing iso dampingi anakku siji dol kecoba awakmu ngono le alah yo ayune dhewe tak ding dang ding tak ding ding dang ding tak ding kaya wong gatelen ngono kaya. Lah iki lho iki bocahe wis ning kene. Lah iki lho kuwi. Lah iki calon bendoyomu. Iki. Lah ta. Mbok. Yo kalah Aku pontek apa teko mbok bangkeane sakmono dawane mbok. Golekne ndo apa piye? Nek ra teko, aja mundur-mundur kowe iki. Action ngono mbok. Actione ambumu ra karo-karuan. wanita ayune kok kaya ngono. Ya toh, hmm, mbok elak pinter ta golekne jodho mangkane. Kok iringan kaya uut permatasari. Eh maneman kowe golek montrot tiba rono. Mbok bocah kaya tomat bosok. Kok ngiringan kaya putri Solo, Mbok. Heeh. Ah, ah. Kok mburi kaya putri menado Heeh, ah, tekan ngarep. Bareng kok ngarep pipine ombo kaya kebo, Mbok. iya lho tak saking sayangnya saking tersenone karo kowe eh, dadi niki sampe keliru lambe nelek ngomong ora apa-apa wong pancen ya sik urung kenal kok ya ketemu ya sik pisan aku nyawang wong ayu ngene iki mbokku kudu tak pateni eh! Sesuk tombok iki. Rayuan sing tepak ngono lho, iya. ngerayu ki sing penak. Mbak Erni atau Mbak siapa tadi? Iya, Seherni oh, deh. Seherni, oh iya. Eh, selain jadi artis, Mbak Erni di rumah jualan rujak timun ya? Ah, kok tahu sih? Iya, tahu karena timun saya pernah kamu mek-mek ya. Bocah kok edan, aja ngono lek ngerayu ki sing tetakno dirungokne wong tuwa ya. tenanan. Bocah iya, pendekatan ki sing tenanan. <laughs> aku arep mantu tenan iki rasane cak mak ayune kok kaya ngene ya ampun sari mana golek pinter lo artis kaya ngene kok ngendi lo iki ya Allah nemune sari wit gedang ngebiak tok kuwi <laughs> <laughs> ayo sing tenanan lo sing mesra nek rayune Mas Jidul ya. Iya betul saya diajeng. Siji mentul. <laughs> aku tidak nomor anakku nek siji mentul gitu. Delok le. Lah Lambe ah, tak duduhi di sini aku kok dusi no mau wentul ini. Lah aku wis timun timune mah. Oh, saya nggak mek-mek mang toh. Enak Enek wong tua iki sih sopan Mbak Erni selain jadi artis juga iya. di rumah ternak ayam ya? Kok tahu? Tahu karena ambumu telek. Eh ngono kuwi lho. Terus kapan rabine kaya ya, ya iki bocah iki sik sik janda le oh, oh janda janda iki oh. janda tur sik jemek <laughs> sik anyar iki maksud oh, janda, baru baru oh, iki janda tenang yo wes tok ganti. aku sok apa entek iki bah aku nggo umur iki sok deg-degan dik kenapa kok deg-degan mas ada sesuatu ya Mas kenapa kok deg deg Marem mas? banget Iya Beh, sengketi kok ngono Beh, kuih so, tadi bojoku aku ndak ya remek lagi Ya Allah Aku sudah jinak kok Mas Deg-degan jantungku deg-degan Apa Mas? Nalikane aku krungu kabare Kabare ora kleki wong apa bener sliramu wis pisahan Ratabat mas mas wanita ayune kok kaya ngono tobat tobat tobat Ratabat mas mas surga tenan iki Heh, aku ra kuat lek muni ngono. Man, man. Aduh kok dah bener Erni aku. Tatapan Mas. Asik. tuk ayo ke ndang apa tuku tuku mas ning kutho malang baru ketemu kok wis wani pegang-pegang aja gawe gelo atiku menyang solo masidul tuku selendang biru aja sembrono nantian aku janda baru asik asik bro Adi Laras Talok Malang Cak Sarimah Dek. eh, kenapa kak deg-degan Mas Didu? Kaya-kaya sak lumayan bumi sak kerupeng langit orang ana wanita kang sulis toing warna kejaba seliramu diajeng. Ah, masa sih? Senajan to gelungamu kaya buceng neng aku tetep trisno marang seliramu yai. Ini bukan buceng, Mas. ya. dia? ini kena tumor. <laughs> Ini model, Mas, model. Iso, Erni, gumun aku. model mas wanita ayu kok kaya ngono piye kang mas deg-degan dek ah, ah, gemes aku deg jantungku deg-degan eh, nalikane aku krungu kabare ora ngira dek lan ora ngelegiwa opo bener seliramu wis pisah Mas asik asik kadilaras si wanita ayu tanpa cocot tuh wong ayu. <laughs> tanpa cacat ngono maksude. Terus no wong ayu aku kangen marang suaramu. ratapan Mas Maas. Mas. Asik asik asik asik. Sinun. kalian bokongmu main jelek wong. Eh, bokongmu main jelek, main jelek awas. Rotok kalau lah. Tak benakne bokongmu, rotok rono. Nah. Lah lah kok puter to kok kaya gilingan. Hop. Sik bojomu melok ora rene. Enggak. Nah. Nah. Wes, awakmu kaya patung. Terus nyanyine ya apa iki? nyanyine sih Sariman, Adi Laras orang kira kepengki kele mas jidul tak kira mas sampai yana isih bujang alah jebulan nih sampai yana duduk apa ayo ki ndang apa duku-duku mas aning kutho malang baru ketemu kok wis wani biar saya sabtu dek malam minggu doh wong ayu jokawi gelo atiku sendang biru aja sembrono nantian aku ngono kuwi mbokmu malah kate nggo perkosa to ya. Sakit banggane anak karo wong tuwa golek ne oh, bojo ayu anak iki kaya bocah edan tenan iki ya. Sampai girak-girak ta aku. Waduh, bombong atine mbok Endo. Turun, Mbak. Alhamdulillah. Tegese wis tegese wis jodho ya ta. Cocok nggih, cocok nggih. Pengen duwe putu pira, Mbok? 30. Mencret aku. lah piye to wonten ayo anake meng siji lho iki meng siji tunggal iki aku aku kon ngendok ngono saiki sampean dhisik ujar lho aku kelingan lho sik le rungokne omong mbok ya nduk ya bocah ayu nggih mbak apa mbok atine mbok iki seneng kaya to dadi wong tua wis keturutan karep ya ta ya Allah bocah kaya golekan ya eh. golekan golekan apa golekan kencana mbok oh iya wis heeh jodoh rakno semono ya ta gembong atine mbok e. sik saking senenge aduh lah sido mantu tenan aku iki sip sip le besok apa awakmu iso bejodohan eh anu jejodohan karo Erni iki mbok e biyen tau duwe ujar Jar. ya ta lek wis duwe bojo si anakku mentul iki hmm. Ah, cidol. Ah, keturutan duwe bojo Erni besok tanggapno Adi Laras Kopla Kopla